Orario scolastico. Buongiorno, sono Elisa e come eh, dal titolo vi presento una, una specie di orario scolastico semplice, partendo da un elenco dei nomi dei professori e delle materie eh, studiate. Eh, presupponiamo che ogni giorno eh, orario inizia alle 8 e finisce alle 9 di sera con una pausa di 10 minuti ogni ora. Eh, abbiamo fatto i giorni della settimana in prima colonna, le ore e poi orizzontalmente le, le classi assegnati. Uh, eh, nella direzione di ogni ora abbiamo inserito una convalida dati uh, per il professore e anche per la materia. Come vedete, il momento in cui eh, lo stesso professore è assegnato a diversi alla stessa ora eh, c'è una <clears throat> formattazione condizionale che ci segnala in rosso tenendo conto che un professore non, non può essere in due classi nella stessa ora per, per avvisarci invece la, la stessa materia può essere eh, spiegata la stessa ora da di diversi professori. e qua programmiamo l'orario della giornata per tutta la settimana. Alla fine di questo orario abbiamo inserito un conteggio delle ore settimanali fatte di ogni professore programmate per ogni professore e uh, un ehm, segnalatore che ci presenta uh, se abbiamo superato il contratto delle ore che dobbiamo assegnare Ah, a, a un certo professore. Sull'ultimo foglio è una variante diversa di questo orario, ma che ci presenta sulle classi. Classe prima classe lunedì, martedì. Quindi e i professori assegnati. Ognuno può scegliere di visualizzare il modo in cui desidera. Penso che così è più facile per studenti di di vedere la loro classe con orari e le materie per ogni ora di studio. Spero che può esservi utile e vi auguro buon lavoro. Ti piace mettere un like? Se non ti piace, spiegami cosa ti servirebbe o cosa non ti